May eh, yang paling depan kakinya begini nih. Cause I got something to prove I gotta take what I hate Finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well I'ma make hell say I don't become you I have no regrets Yeah, of my chest oh. jangan dimakan benangnya. Nah, iya. kau banyak ini. banyak. Udah belum? Udah nih. Ah udah mau timbang nih, Mas. <laughs> dipecah iya onisnya udah turun lagi ini kapan nyampe kalau gini pak the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! Hey, hey, you can fold shape find almost anything all it takes is some time and some clarity to find your identity it's mine Ayo satu lagi ya. Ayo, ayo terus terus terus terus ayo tahan tahan tahan yo yo tahan tahan tahan ayo Ini siaran langsung dari TV One, Pak. Kompak sekali warga di sini. Kompak warga di sini katanya. Siapa lagi nih? pendapatnya sih emang kita rasakan cukup rame kalau jadi kita memeriahkan siap Oke, kalau menurut Pak Anu bagaimana Pak Bang masak saja? saya dengan bangga sekali bahwa kita ada kebersamaan. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap ada kebersamaan. Jadi bisa berhasil. Iya. Iya. Wah, uang tuh. Pak, sebelum lanjut lagi mau difoto Pak, kalian ngomong Pak. Ini Pak Sore namanya ya? Pak Oleh. Pak, bagaimana tanggapannya Bapak bisa sampai atas dengan selamat dan berhasil menurunin semua apa namanya barang-barang yang ada di atas. Silakan Pak. Atas kerjasamanya. Ya atas kerjasamanya dan pada semangat. Terima kasih Pak.